Benvinguts a Contrasons. Soc la Mireia, filma el Javi i ara anem a per les tres recomanacions. Avui viatjarem de Montreal a Carolina del Nord passant per Barcelona. Arrenquem a Montreal amb un trio que treien un EP amb un tema dels que enganxen. Podríem parlar d'electrofolk fosc i minimalista. Es diuen Der Criminals i el tema que us recomanem és Lover Suicide. I ara ens apropem a casa, amb una banda fincada a Barcelona. Són ultraenergètics i de baixa fidelitat. Talent pop, sorollisme melòdic i distorsió. Es diuen Cenetaf i el tema que us recomanem és The Silent Pain. I acabem amb electropop jugador i suggerent. Un hit amb un toc barato però incontestablement efectiu. Un projecte fet entre Cari i Chapel Hill. Una demo regalada al seu bancamp per regalar-se. Són Candy Grams i us recomanem Ei Candy. I fins aquí les propostes contrasons d'aquesta setmana. Recordeu que els links que apareixen en pantalla us porten els temes proposats. Fins la setmana vinent.